2022 թվականի դեկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ ընթացիկ տարվա վերջին կարևոր ստուգատեսը՝ Powerlifting-ի Հայաստանի առաջնությունը, որը տեղի ունեցավ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատ գյուղի Խրիմեն Հայրիկի աման միջնակարգ դպրոցում։ Բազմաթիվ հյուրերի եւ ներկա սպորտասեր հասարակության ներկայությամբ առաջնությանը մասնակցող 22 թիմերի ավելի քան 140 մարզիկներ պայքարեցին բազալի չեմպիոնության համար։ Ինչպես միշտ առաջնությունը անցավ շատ բարձր մակարդակով, իսկ մարզիկները ապահովեցին լարված պայքարը մրցանակային տեղերի համար։ Հայաստանի Powerlifting-ի ֆեդերացիան նախագահ Գագիկ Սարոյանի գլխավորությամբ հերթական անգամ ցույց տվեց նպատակային եւ ծրագրավորված աշխատանքի հաջողված եւ արդյունավետ լինելը։ Հայաստանի առաջնությունը ընթացավ WRPF կանոններով, բարգած սեղմում եւ ձգովառություններից։ वो वोक्चुई मिल्स स्पोर्टी नवीन नहीं ये लेकिन सफारत պատումներին եւ բոլոր բոլոր հյուրերին եւս մեկ անգամ ջերմ ծափողություններ։ Ողջուններ եւ հատուկ շնորհակալություններ Հայաստանի Powerlifting-ի եւ Միջազգային Powerlifting-ի Ֆեդերացիայի միության նախագահ ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի վաստակավոր վարպետ միջազգային կարգի մրցավար Գագիկ Սարոյանը այստեղ։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափարենք հզորագույն սպորտսմենների իրենց հզորագույն ղեկավարով։ Գագիկ Սարոյանի ղեկավարությամբ ցանկացած սպորտային մրցաշար վերածվում է յուրահատուկ տոնի։ Հայաստանի Powerlifting-ի ֆեդերացիան այսպիսի տոն մրցաշարեր կազմակերպում է ոչ միայն Հայաստանի տարածաշրջաններում, այլև մասնակցելով մշտապես հաղթելով Եվրոպայի եւ աշխարհի գավաթի խաղարկություններում Հայաստանի Powerlifting-ի ֆեդերացիայի հավաքականը բազում մրցահարթակներից ծածանել են հայոց երագույնը եւ հնչեցրել հայոց պետական օրդերը, արքու պատիվ Հայաստանի Powerlifting 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Հայաստանի Պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի տարեվերջյան հաշվետու առաջնությունն անցկացնելու պատվին արժանացել է Արագածոտնի մարզի աշտարակի տարածաշրջանի իր աշխատասեր աղուհացող մարդկային բարձր նկարագիր ունեցող բնակիչներով հարուստ ոսկե հայ աշխատելու առաջնության մեկնարկը տրվում է Արագածոտնի ոսկեհատ համայնքի Խրիմյան հայրի կանոնը տրող հանրակրթական դպրոցի վերջերս հիմնանորոգված մարզա դահլիճում եկեք շնորհակալություն հայտնենք եւ ծափահարենք այս գեղեցիկ մեկնարկի համար։ Ես ուզում եմ մեր ծափողություններն ու հարգանքները հղիք Մասվետ պարոն Սերգեյ Մովսիսյանին իր հոգատար վերաբերմունքի համար այս գեղեցիկ մարզադահլիճի ծափարենք նրան։ Ուզում են ջերմագին ծափարեն Ոսկեհատ համայնքի ղեկավար Հայկ Վարդանյան ում մեծագույն ջանքերի շնորհիվ ով իր փորձ ու գիտելիքն է դնում համայնքի կրթական ոլորտի զարգացման գործում մեր Ֆրիմյան հայրիկ դպրոցի տնորեն Նելի Նասայանի Շատ կարճ ժամանակ է պետք ճանաչելու եւ գնահատելու մի մարդու ամբողջ արած գործունեությունը այն սերը այն ջերմությունը որ դնում է ճիշտ աշխատանքի մեջ։ Անչափ շնորհակալություն ես մեկ անգամ ծափողջուններ։ Ինչպես ասում են, այսօրվա ուժեղ պատանի երիտասարդն ու տղամարդը վաղվա բանակի ուժեղ զինվորն է։ Ահա այս կարգախոսն է առաջ այս կարգախոսն է առաջնորդում Հայաստանի Powerlifting-ի ֆեդերացիային որպես ուժեղագույն մարզիկներով համադրեն հայոց բանակի շարքերը, դիարժեք ու անմնացող սիրով լծվելով հայոց պետականաշինությանը։ Մենք գիտենք, սերը հայրենիքի հանդեպ իսավ բրատ չի լինում։ Եվ կարծում եմ, որ այդ սերը վստահաբար հաստատել է հենց ոսկեհապի բնակիչներից մեկը։ Հայրենիք ասում են մի սպասեք օտարից եւ ճակատագրից, եթե դուք այն ձեր արյունով պաշտպանելու չափ հայրենազեր չեք։ Գուցե այս պահին նաև տեղի է մեջ բերել Գարեգին Նժդեհի խոսքերը եւ խոնարհվել նահատակների սուրբ անունների առջեւ։ Ոսկեհատ համայնքը 44 օրյա պատերազմին տվել է խնկերի անուն։ Ներսես Ներսիսյան တလို့ချီထောက်ကူဟ Եթե եւս մեկ անգամ ծափահարենք մեր ուժեղագույն ֆեդերացիայի նախագահությանը, մաղթենք տոկունություն, մարզական վերելքներ, այդ ինչը որ ամեն տարի մենք ականապես ենք դինում, ծափահարենք նրանց եւ սիրով խոսքը տրամադրենք մանկավարժական գիտությունների դոցենտ Հայաստանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոս Միջազգային Powerlifting-ի ֆեդերացիայի միության նախագահ, միջազգային կարգի մրցավար, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Հայաստանի Հանրապետության բաստակավոր մարզիչ, Հայաստանի Պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պատկավոր աշխատող, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բաստակավոր վարպետ Գագիկ Բաչիկի Սարայանին։ Հարգելի մարզասերներ, հարգելի ոսկեացիներ, ի ուրախություն մեզ այսօր հավաքվել ենք Գրիմյան հայրիկի այս շքեղ մարզասրահում, մարզադահլիճում, որովհետև ունենք Աշոտ Պետրոսյան, որը աշխարհի դավանագիր դարձավ Եվ այսօր այդ դավատները բերել է ոսկի հատ, բոլորի զորախությունն է, ոնց որ հունեցեք։ Շնորհակալություն ես ուզում եմ հայտնել բոլոր ոսկի հատցիներին, համարկապետին, Հայկ Վարդանյանին, Վիկին Նասոյանին, նախապես պայմանավորվածության, ես նաև իմ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել մեր Ջիվան Պետրոսյանին և մյուս բոլոր ընկերներին, անուններով բոլորին չտվարկեմ, մեր Կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունով շուտով իրականացնելու է։ Իրոք հրաշալի օրենք անցկացնելու այսօր այստեղ գրանցելու են տարեվրչյան ուսուցիչները, ռեկորդները, հաղթանակները, որոնք նախապես մտածված են կոնի վերաբերվեն մեր հերոսներին, մեր տղաներին։ Եվ փառք ու պատիվ մեզ, որ կրտին անգամ մենք ունենք մի փոքր զորի հաղթական օր, խաղաղ օր, թող Աստված շատ չհամարի եւ այդ ամենը շարունակվի 23 թվականին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սարոյան, ես սիրով ուզում եմ խոսքը տրամադրել համայնքի ղեկավար Հայկ Վարդանյանին։ Արգելի ոսկեացիներ, արգելի հյուրեր, շնորհավորում եմ բոլորիս այս հեղափոխությամբ։ Նախ առաջին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ուժային ֆեդերացիայի նախագահ Դավիթ Սարոյանի այս հրաշ Հայաստանի առաջնությունը կազմակերպելու ոսկեհար մեր համայնքում, պարոն Սարոյան, բոլորի կողմից բոլոր ոսկեացիների արարոցը շնորհակալություն հայտնում ու մնացած բոլոր կազմակերպիչների, ֆեդերացիայի անդամների հատուկ շնորհակալություն, որ չմերժեցին մեր Աշոտ Պետրոսյանի պատվին անցկացնել մեր ոսկեհատ համայնքում։ Շնորհավորում եմ կրկին, որովհետև այսօր մեծ տոն է մեր համար, մեր ամբողջ հայանձնի համար որ ունենք Աշոտ Պետրոսյան, ու որը իր շնորհիվ անցկացվում է մեր ոսկեհատ գյուղը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ երես մեկ անգամ շնորհակալություն Աշոտ Պետրոսյանին իսկապես այս այսքան հերուներից մեզ բերել եւ հասցրել ես այն տունը, որտեղ դու ես ապրում եւ արժևորում ես քո գոյությամբ այս գեղեցիկ հրաշագեղ ոսկեհատ գյուղը։ Հարգելիներս, սիրով ուզում եմ խոսքը տրամադրել Ֆրիմյան հայրիկի անվան դպրոցի թագուհուն, տնորենին, հոգատար մարդուն, ջեն, ջեն մարդուն, ով իր հոգատար ձեռքերի մեջ ծաղկեցնում է Ֆրիմյան հայրիկի անվան դպրոցը։ Սիրով ձեզ համարների Նասոյան։ Արգելի ներկաներ, ոսկեանցիներ, սիրելի հյուրեր, բարով եք հյուրընկալում ես։ Այսօր ոսկեատը ծնդության մեծ է, մեծ տոնակատարություն է, տոնակատարություն այն առումով, որ մենք լինելով սպորտային համայնք այսօր ավելի կատարելագործում և ավելի նոր ուժեր ենք բացալտում եւ նոր դիտողներ ձեռբերում։ Սա մեր պատվի չափն է, մեր աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ ունենք բազում աշոտներ, որոնց պիտի բացահայտենք։ Ես օգտվելով ընձանված հնարավորությունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մասպետ պարոն Սերգեյ Մովսիսյանին։ Այսպիսի հնարավորություն, այսպիսի գեղեցիկ բազադարի մեզ պարգևելու համար, որի շնորհիվ եւ առողջ ապրելակերպը նկատի ունենալով մեր նոր սերունդի մեջ մենք բացահայտում ենք այն մեր ուժը, որ մենք տվել ենք ներարկել ենք եւ պատրաստ ենք դրան։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սարոյանին, մեր նոր մարզադահլիճ առաջին իսկ անգամ այսպիսի պատվին արժանացնելու և իլուր ողջ հանրապետության այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու մրցաշար և իհարկե մաղթում են բոլորիս ուրախ օր հաղթանակ և ուզում եմ հատուկ իմ աշոտին հրավիրել բեմում աղջիկների, հաշմանդամների, ներկայացուցիչներ բուհերից, ուժային կառույցներից եւ սփյուռքից սկսում ենք Հայաստանի Powerlifting-ի ֆեդերացիայի շքերթը։ Ծափահարենք եւ դիմավորենք մարզիկներ։ Քաղաք Աբովյան աշխարհին ապացուցենք, որ մեզ թիկունքից պետք չի խփել Yeshua Oh! մաղթելով ձեզ քաջառողջություն, հաղթանակներ, հաղթանակներ եւ երս մեկ անգամ հաղթանակներ։ Ուշադրություն myself a promise. I won't go I no, I the to give up. If I do something, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but I'm not the I flip a switch, never miss, I always stay up. Don't let them see you, at the Bak don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I all This just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all got dreams, want things But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be do you believe you can do anything What you gonna do for it Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Վերջում ամենահաճելին՝ պարգևատրման արարողությունը։ Մասնակից մարզիկները ցույց տվեցին շատ բարձր մակարդակ։ Գրանցվեցին նաև Հայաստանի նոր ռեկորդներ։ ՀՊՖ ամբողջ ազնագազմին նվիրված եւ նպատակամաղված աշխատանքը վերստին ցույց տվեց, որ այս սպորտաձևը զարգացման ճիշտ ուղու վրա է, եւ որ նոր հաջողություններն ու հաղթանակները երբեք իրենց սпасեցնել չեն տա։ Առաջնության մածարձակ հաղթողներ դարձան։ Պարկացեխմոն վարժությունում Արմեն Նիկողոսյանը սպիտակ, ձգոն վարժությունում Կարեն Անտոնյանը հրազդան։ Կանաց պայքարում Հայաստանի ռեկորդով բացարձակ հաղթող դարձավ Ժանա Շարնազարյանը Իշմիածին։ Հաշմանդամների մրցապայքարում սպորտի վարպետ Գևորգ Աֆրիկյանը գավառ։ Թիմային աշխարհքում հաղթողներ դարձան Պարկացեխմոն վարժությունում Հրազդանի Եմուկ հավաքական թիմը Մարզիչ սպորտի վարպետ Գագիկ Այվազյան, Ձգում վարժությունում հայրավանքի հավաքական թիմը, մարզիչ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արման Հայրապետյան։ Եղեք միշտ մոտիվացված եւ այն գիտակցումով, որ դուք հայկի սերունդն եք։ Նրա արտական գենի միակ գրողը։